cielo, niente nuvole. cosa chiedere di più. E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Federico e conquista il pallone. Prova a scavalcare la difesa con il pallone. Messi non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Se ne va. Neymar! Tentativo di allungare il gioco. Bell'anticipo, pericolo sventato. cerca un compagno, può cercare il taglio in mezzo. Agüero. Agüero! Alison dice di no. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Gioca una palla lunga. Messi. Bella rete di passaggi. Piglia. C'è il fischio della... sblocca 1-0. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Prova filtrante. Neymar scatta verso il pallone. Occhio al tiro. Ottima la mano del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. E il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Messi sceglie troppo corto pallone verso il palo più lontano opta per il lancio lungo Messi cerca il tocco filtrante Neymar non riesce ad arrivare Sergio Ramos la gioca sulla destra Sergio Roberto provano a ripartire da dietro Aguero cerca spazio grande Cristian Alisson dice di no costringe l'avversario al fallo preciso sulla destra ottimo dribbling. Bello intervento difensivo. Diglia. Neymar. Diglia. Prova la giocata nello spazio. Sergio Roberto scatta verso il pallone. Neymar! Perfetta la parata. Era sicuro di averla presa emozionante, ancora tutto da decidere. Si ricomincia. Barcellona deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Hazard riceve in aria, cerca il tiro, ce l'hanno fatta! atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si ricomincia da una situazione di parità. Sono tornati... capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Conducono con una rete in più degli avversari. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Riceve un pallone interessante. Tenta la conclusione. Sar. Vuole la profondità. Bella apertura. Mohamed Salah. Diglia. Messi. Il Barcellona non ha ancora effettuato cambi. Jerome Boateng, oggi autore di un assist. Prova il filtrante. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone. Jerome Boateng riceve un bel pallone, intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Lancio lungo del portiere. Sergio Ramos cerca un compagno, ottimo intervento, ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Viglia. Cerca spazio. Neymar scatta verso il pallone. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. Cristiano Ronaldo corso. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Jordan Henderson prova a passare con un pallone profondo. Si libera la grande. Ottima parata del portiere. difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Messa. Cristiano Ronaldo. Conclusione sul fondo.